Cut, ಬ್ಯಾಗ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡೋಗ ಬೇಗ ಹುಷಾರು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹುಷಾರು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಜಸ್ಟ್ ಬೀಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಕಿದಾನಮ್ಮ ಈ ಬೀಗ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಮ್ಮ ನೀನು ಮನೆ ಬೀಗ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು ಯಾರು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಆ ಪುಂಗಿ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನ ಅದೆಷ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ನಾನು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಚ್ಚ ಮಚ್ಚ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾ ಸರಿ ಮಚ್ಚ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಾ ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಾ Run.